予備組です精一杯演舞いたしますご声援よろしくお願いしますこの熱き胸の高鳴りを未来へいざ雅組鼓動 がとうございました直れ早め組退場ありがとうございました